あったかもナイスナちょっと泥左に乗るかなナイスン 日なんだよいいこともあれば悪いこともあるけどいいことあるよバーディーですナイスバーディーこのホールやばいねやばいです狭いね狭いですできのこれ 大丈夫大丈夫146番やあかん止まれ逆に止まれうんに登って登ってもうゴルフより登山やよこれ本当だよねはいよし なんかイノシシが荒らした後だからちょっとっ OK。OK だよ。はいよ。おい落としたけどどこ行った。ー。道狙いで打ちます。 いいショットだったよナイスショー前ちょい手前、うん、勝ったかも <laughs> おこれうまくいったんじゃない弱い弱い大丈夫行ってみよう